تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی پی ایس ڈی فائل دینے والا ہوں جس کو آپ ایک کلک کر کے اپنے سمپل پی این جی لوگوں کو ایک تھری ڈی پروفیشنل لوگوں کے اندر آپ کنورٹ کر سکتے جی ہاں تو اس کے اندر میں آپ کو ایک ایسی فائل دوں گا جو لوگوں جس طرح آپ نے تھمنیل پہ دیکھا ہے کہ آپ سنگل کلک پہ اپنے سمپل لوگوں کو ایک پروفیشنل لوگوں میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اسے کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ فائل کو کیسے کرنا ہے اور اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے سارا کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیپ آپ دیکھ رہے ہیں Deep Technology live YouTube channel تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں فیوچر میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آ جائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ